А я было к тебе сунулся, да чувствую засада там. Я чувствую. Я всегда чувствую. Trying to get out? you go. <laughs> oh dear. You are silly. oh, Where we cut. Hello? Hello? Do the good one. no, no. отравлена. Ух, ну исхудала моя лапочка. Ух, и накормлю сейчас деточку.